Felicidades a todos los trabajadores de la construcción. Estando por YouTube, estuve investigando de, de un doblaje venezolano de Peppa Pig que ya lo vi. Que fue un rotundo fracaso de la empresa de televisión que la quiso transmitir. de todo odio la luz tanto caída como blanca. Prefiero la oscuridad. No sé ustedes, pero bueno. en un momento que terminaron. El domingo me comuniqué con una señora de de California, que me gustó su el recorrido cuando fuimos a la mudadora. En realidad yo me iba para para licenciado en Derecho, iba para otra, para otra carrera. A la carrera que iba, ahí vas a poder, no vas a encontrar trabajo. Al contrario de lo que estudié, no he encontrado nada. Nada de trabajo, porque no me requieren mucha experiencia. Ah, y luego hay unas empresas que no se conforman solo con el inglés, sino que hables japonés y chino. Pero mal pagado. Mi mamá hablando como siempre por teléfono con una prima que está allí en Querétaro. Ah, mi tío, un tío, tiene una mujer que es una viciosa, que corre en perrillo. en nada. Y tengo contemplado ir, volver a ir en un futuro, pero no hay dinero. Pero claro, el día que vayamos nos vamos a ir en avión. Porque hay en autobús, no, es muy tranquilo bastante largo. Cuando ah, aquella, vez fue encenada, nuestras amistades de allá nos llevaron a la bufadora. Incluso tengo mi playera de ensenada de aquella ves, pero ya está viejita. de Mercado Libre que vinieron a entregar X cosa. Yo sí voy a encargar algo en Mercado Libre. O que hable a la Pero tú, porque, pero, habla mismo que a Pero bueno, es cosa. Es que tengo que comprar la carcasa de abajo de mi laptop que me traje de otras cosas. Hasta quizás tengo como el conseguir un uniforme de marinero, no para mí, pero para tenerlo ahí de cuarta. Necesitaría saber cuánto cuesta la carcasa en el mercado libre. Alguien pidió en el mercado libre. encargaré algo en Mercado Libre. Encargaré algo en Mercado Libre. Ya les dije como, como la carcasa de. Pero ladrando y Mercado Libre tocando. Apenas me llegó un, un directo de alguien que dice, hola. Ahorita le respondo. Vamos a responderle. Pero qué más. Ahorita aquí se sienten unos viciosos. Pero ahorita no están porque, porque, porque atraparon a unos. Es la primera vez que me toca ver a una persona que me que ve un directo. Pero está bien. cuando llegas a este departamento se siente un calón de madres. Mi mamá hablando por teléfono. ¿Qué más? Aquí en el teléfono no me no puedo mandar. No puedo mandar mensajes ahorita. No puedo mandar mensajes, solo cuando hago los directos en la computadora. Pero ya buscaré la manera de hacer directos. Ya buscaré la manera de ponerle el chat aquí en el teléfono. Ya no la computadora.

Cosas de la vida. Ya está. Había dicho que iba a ser lunes y martes, pero luego los lunes bastante cansados. Bye, eso está el Siguiente. Directo. O en un video de Mini World. Hasta pronto.